вулиця Бучми. 3.02.2022. Наслідки удару реактивної артилерії московитів по району. Є влучання у житлові та поруч житловими будинками. Нічого, крім житлових будинків, тут більше немає. Це військовий злочин та геноцид мирного населення.